Iepa lagunok eta ongi etorri gamerontxia telebistara, bideo jokoen telebistara. Sai honetan berri pila bat ditugu zuekin partekatzeko eta beraz, besterik gabe, asgaitezen. Hemendik egun gutxitara bukatuko da Loleko League of Legendseko txapelketa mundiala eta bospatzeko gamerontzian ere antolatu nahi izan dugu torneoa. Loleko gure bigarren txapelketa izango da eta urriaren hogeita maika arte dago irekita izen ematea, beraz, esortu zuen taldea eta funda zaitezte berehala. Ondo pasatez gain, sari potoloak irabazteko aukera izango duzu, ez? Eh? beraz, ez itxaron gehiago. Star Wars unibertsuan kokaturik dagoen jokoa da Battlefront eta duela gutxi jakin dugu joko honek eduki gehigarria izango duela. Eta ez gutxi gainera, haren season pasak berrogeita mar euroko prezioa izango baitu. Jokoak balio dituen irurogeita mar euroi beste berrogeita mar gehituzkero, eunda hogei euroko frankan geratzen gara, eta hau prezio oso garestia da jokoaren eduki guztia lortu nahi duten entzat. Zer duzu ez bazirudien ez zutela alakorik egingo, eta mapak doan emango zituztela e, eh, komunitatearen zat, eta bar, baina azkenean earen indarrori atera da eta esan digute eduki hau nola lortu izango dugun eta ordaintzea da ia beti bezala kasu hauetan soluzio bakarra. DLC eta barrekin jarraitzeko Destiny buruz jardu behar dugu, ze duela gutxi aurkeztu zen eta duela gutxi kaleratu zen eh, bere espansio berria, baina orain jakin dugu jokoak mikrotransakzioak mikroordainketak izango dituela. Printzipioz, jokoa ez dute asko aldatuko eta ez ditu abantailak emango jokalari batzuentzat, baina e, dantzak, irabazten dugunerako dantzatxo horiek erosteko aukera emango digu, bat e, ordainketa txiki hau egiten baditugu. Hau zela argi eta denbora kontua izango zela ikusen ezakeen. asir asiratik baziru dien, nolabait prestatzen ari zirela jokoa mikro ordainketa hauek sartzeko, baina orain ikusteke dago ea komunitateak zer modu zartuko duen erabaki berri hau. Esaldi bakarra, urriaren hogeian Life is Strangeen azken atala. Bueno, esaldi bat eta malko asko. Estimen Deus Ex joko originala duzuenok, orain doan lortu dezakezue revision deituriko mod bat. E, mod hau, Square Enixek onartu izan da ofizialki, eta e, hainbat gauza berriak harriko ditu, grafikoen hobekuntza, nivel berriak eta musika hobea besteak beste. Mugimendu polita da jokoaren amabosturteak ospatzeko, baita Mankind Divided Deus Exen joko berrirako prestatzeko ere. Irailaren hasieratik joko erauntzi erraldoi baten azpian gaude, dagoeneko milaka joko atera baitira, Eh, Metal Gear Solid, Minecraft Story Mode, Rock Band Lau, pila bat, eta orain berri bat agertu da, Tony Hawk Pro Skater Bost, eta hau ez da oso ondo jasoa izan komunitatean, akats pila dituen jokoa da, eta lehen egunean ateratzen eguneraketak aktualizazioak jokoak berak baino gehiago pixatzen zuen. Oro arroso joko kaskerra da eta ez dio batera justiziarik egiten sagarren izen onari. Eta badirudi aurtengo kaleratze kaskarrena izango dela, e, Batmanen PC-ko bertsioarekin batera gutxienez. Joko Euskaldun bati buruz jardungo du orain, GTB-ko lehen atalean, gogoratzen gazarete, Pain Your Way jokoari buruz aritu bai ginen. Eri Studios taldeak sorturiko joko hau PlayStation sarietan egon zen e, pasaden Madrid Games Weekean ikusi alizan zanuten bezala, eta orain jakin dugu Sonic aukeratutako finalisten artean dagoela. Zorionak beraz, Eri Studiosi eta bertako partaide guztiei eta zorte hon zuen jokoarekin ea irabazten duzuen eta baduzen aukera PlayStation lauean argitaratzeko joko politau. Urriaren zazpian aterazten antxarti The Nathan Drake Collection iburuz jarduneko nuke apur bat, dagoeneko lehenengo jokoa ia bukatu dudalako eta aprobetsatu nahi dudalako zuei komentatzeko zer berrikuntza dituen eta zer nolako gauzak espero ditzakegun joko honen barruan. Lehenik eta bain, alde nabariena grafikoa da noski, mila larogei pe eta irurogei frame segundukora ikusi dezakegulako Nathan Drakeen abenturen bilduma hau, eta gainera efektu berri asko behitu dituztelako. Lehenik eta behin, ba, zinematiken kalitate grafikoa, joko osora aplikatu izan dute, e, uraren fizikako betu dituzte, poligo, karga poligonala handitu dute, eta bar, eta hau asko nabaritzen da joko osoan zehar, batez ere lehenengo entregan. Aztenetako analizia denok ezagutzen dugun joko bat buruzkoa da, Rocket League. Joko maitatzeko arrazoi asko dute, baina nagusienak bi dira. Lehenik eta behin oso simplea da eta ikasteko oso erraza. Eta bigarrena, kriston divertigarria da lagun arteak jolasteko joko bikaina da eta partidak botatzen izugarri ondo pasako dugu. Funtxean, futbol joko baten antzekoa da, baina jokalaria kontrolatu ordez, autoak gidatzen ditugu baloi erraldoi baten atzetik korrika. Auto haue gainera nahiko bereziak dira, hobiko turboaz gain saltoak egiteko aukera baitituzte, e, txirueltak egiteko baloiaren bilai batean eta alako gauzak. Grafikoak oso ondo daude, bikainak dira eta efektuak oso oso politak ikusten dira, baina nire ustez garrantzitxunetako autoa nahi bezala eraldatzeko aukera da. Txapelak, banderak, koloreak eta bar aldatu izango ditugu autoa guk nahi dugun bezalakoa izan dadin. Plataforma askotan dago eskuragarri, besteak beste Steam eta belaunaldi berrietako kontsoletan. eta ah, hogei euroko prezioa izan hori du, duela gutxi eman zuten PlayStation Plusarekin, baina bueno, nik uste dut hogei euroiek ondo merezitakoak direla. Madrid Games Weeken izan ginenean ekitaldietatik atera eta hotelera itzuli bestain laster, naiz eta leher egin dagon, oera joan ordez, Rocket League partia batzuk jolasten aritzen ginen inditotemeko lagunak. Eta orain inditotema ipatzen dugula gogorazten nahi dizuet inditotemek eskainia dela analiziaren atalau. Inditotem, indi jokoi merezi duten garrantzia emateko sorturiko plataforma digital euskalduna da, eta sare sozialetan orki gaitzak ezue, bertan antolatzen ditugun lehiaketetan parte hartu alizateko eta doako jokoak lortu alizateko. Zatozte beraz. eta honekin bukatzen da aste honetako GTB eta datorren astean izango gara berriro ere beti bezala berri eta joko gehia horrekin. Ordura arte lagunak.